Друзья, всем привет! Коротше, всі знаєте, яка у нас ситуація в країні, йде война. І в нас буває не часто, но буває відключення на несколько часов. Поэтому я давно задавався вопросом, купить генератор, не купить генератор, який генератор, 5, 10, то те, то все. І коротше, все-таки вирішився. І сегодня я купив генератор. Ну, понятно, китайский. Едон. От такий на 3 і 3 кВт. Ну, Получається 3300. Довго думав, рішав, хотів рішити з Польщі, щоб мені кум вислав. Там коротше, вчора рішали вопрос, то <clears throat> з Польщі він не може вислати нової почти, тому що там, де він живе, тільки почтою, а почта приймає тільки до 20 кг, а він 40 кг. Ну, коротше, там ціла епопея була. ну, Прийшлось тут купити. Я сьогодні поїхав у нас в центр, зайшов в магазин і були там отакі їдони, ну там на 3 кВт, менше, а саме здоровий був 3300. Я взяв на 3300 кВт. З гарантією, гарантією, Один год я взяв тут, тому що вдруг що случиться, поїхав в магазин у нас ось рядом і там дав на ремонт чи що. Ну так буде намного проще. Я його до останнього не хотів купляти, але ну, мене єдине, що винуждає, це е, якщо, допустимо, відключать світ, я не зможу набрати своїм поросятам води. От на щелеві поли мені треба кожен день качати воду по 300 літрів. И в здоровый сарай тоже там бак на 300 или 350 литров тоже надо каждый день накачивать со скважины. А я, если света не буде, я не накачаю. А если им не дать воды, то ви самі знаєте, що буде. Це пів біди насоси. І плюс, якщо вдруг света не буде, то треба е, включати крупорушку, надробити. Це саме головне, мені вода і крупорушка. Я тільки за цього. Мені вдома якби генератор особо не треба. Ну так, підзарядити телефони, і то їх можна зарядити в машині допустим, через зарядку. І отоплення у мене котел обичний дров'яний. Саме отоплення, розуклонка зроблена, все поварено з металу, тільки батареї нового образця. Так все з металу, тобто мені на отоплення світ взагалі не треба. Дубові дровцята, воно саме даве, в хаті тепло, Ташкент, Камаза, хвата на зиму, отлично. Е, тільки вода, вода і крупорушка. Це мені що, в случае чого, це в мене тільки світ починає пропадати, я починаю за це думати. Як якщо вдруг я не вспію надробити наперед, ми то надраблюємо, я зараз покажу все. Будемо пробувати крупорушку і спитувати. Одну і другу, мене їх дві. Маленька на 2400 кВт, а та здорова, що я нею пользуюсь, по-моєму, 1,5 кВт. Попробуємо і ту, і ту. І Коротше, оце для цього я тільки взяв, для свиноводства. Тому що їх кормити треба, вони ж не будуть спрашувати, що там світ є, чи нема. Та нема. Ну ладно, сьогодні не будемо воду пити. Тобто тут треба <laughs> строго. Це ж не шутки. І в нас вчора включили, хорошо, що я набрав з утра. Ну, ну коротше, по-любому треба. І коротше, я його все-таки вирішив купити. Я деньги відкладаю і збираю на ангар, на профліс, мені багато треба щоб накрити кришу на ангарі і на стіни. І я з цієї ну, своєї, так сказати, кублишки взяв, виділив на, думаю, куплю вже, будь-що буде, а там якось вже, дай Бог, живи будемо, не помремо. Так, ну, коротше, ось отакий він зверху. Це, походу, ножки. Мені цікаво, крупорушку він потягне. Насос у мене в колодязі на той, що на щелеві качає, на 300 Вт, ну то есть він потягне свободно э, насос. Той, що в мене в скважині колонка, здоровий сарай новий, там на 700 Вт теж потягне насос, нормально накачає. А от крупорушки інтересно, чи буде воно, чи ні. Так, ножки резинові зараз прикрутимо. Що йде? Дві розетки йде. Ой, дві розетки, дві вилки в розетки. Дві вилки треба провод і паспорт. Паспорт йде е, на українському язику, на русском і на англійському. І гарантія один год. І також в подарок дали літр масла. Треба залити 600 грам, бо там масла нема. Теж у нас в магазині дали в подарок. Так, витягуємо вес. 41 килограмм. Если я не ошибаюсь. Це все убираем. Я знаю, сейчас тема у нас насчет вот этих генераторов распространена, поэтому может кому будет интересно. Значит, вот его лицевая часть. Вот. Це, я так розумію, включать електрика, коли йде, уже коли підключаєш електроприбори. Це розетка. Одна, це друга. А, це на 16 чи ні? Двісті п'ятдесят, чи вони дві? Дві, мабуть, на 220. Автоматичний виключатель. Це воно саме виключає, походу. А, наверное. Ну а це на 12 вольт. Це я так понимаю, зарядне. Типа зарядно, ну а це показує. Так, дальше дивимося з другой стороны. Це понятно. Так, ось краник закрывать, открывать. Тут а що у нас? А це що? Подсос походу. наверное. Ага, подсос. Ну, с этой стороны осторожно, тут горяче, значит тут выхлопная труба. А десь там генератор у нас ось. Ось. Те, що дає електрику. Ну, коротше, так. Сейчас я хочу, что я хочу. Ну, во-первых, оце все зняти. пообрізаємо його. Зараз його знімемо все. Тому що ну, лучше як лучше. Ну воно. І зараз ще ж така пішла тенденція, всі поняли, що треба генератор і це не просто космос. Я дивився. Сьогодні утром зайшов, в магазині оставив задаток, поїхав по гроші, зайшов в інтернет. 27-30 тисяч знаходив об'явлення такого. 3300. Я його взяв 22 300, дай. 22 300. А на 3 кВт, по-моєму, 21 ровно. У мене ніколи не було генератора, тому я не знаю, як з ним обращатися. Це все буду в з вами і знайомитися. Це, понятно, бак. Бензин у мене є. Дома. Ну, каністра. Це сіточка тут. Тихенько витягну сіточку. О. Бак на 15 літрів. Поэтому сейчас ну, будем пробовать пробувати запускать Я так понимаю надо налить масло, потом його запустить чтобы он поробився часик, а то и два. и потом пробовать испытывать крупорушку. что мы и сделаем Так, а тут внизу ножки ж надо прикручивать Ось заливна горловина, ось як покажи. Ось сюда заливать этот. А он тут есть криве? А, тут есть масло. Так є тут, а що? А я ж питав, вона каже, нема. Об'єм масла в двигателя 0,6 літра. Що Тут і різьба така якась ушатана. Не знаю, що, ну якесь не Вона подобається. там вставляється, подивись, і там і там. Та, куди вона вставляється? Вон ушатана різьба якась. Немає конкретної різьби. Тут хороша різьба ось. А там о, видать якийсь чурбан накручивал. Так, есть. А, ножки. А ножки у нас куда прикручиваются? Сюда, походу. Если сюда, то гайки не хватает. Так. А ні, хватає гаяк. Ось сюди ножки походу прикручуються. Ось сюди. Я так розумію. Отак. Ця ножка сюди. А де тут зливати масло, якщо, допустим, не треба воно. А, та ні. А, ось походу. Тоже не похоже. Надо подивитися в эту в інструкції. Ну масло там є. А я в неї спросила, масло є, вона каже, немає продавщиця. Каже, вам треба додати туди. І подарила ж мені літр. А воно там є, оказується. Може вони і не знають. Так, це походу ж Оф, красно. Он подачу включить. Датчик уровня. Автоматическая установка двигателя при критическом уровне масла. Ага. Выхлопные газы двигателя токсичны. Понятно. Номинальное напряжение 230 вольт. Номинальная частота 50 ГЦ, ГГц. Номинальная мощность 3 кВт, Максимальная мощность 3,3 кВт. Однофазный генератор. Так. А как же узнать там все, він на ножках стоит. О, скільки там масла, скільки что надо ж этой, проверить усе. Уровень. и будем заливать бензин и заводить. Тут хтось накрутив і воно чи криво поставив ізначально його. Он. Ну да, ну я вже вирівняв різьбу. Ось. Дві дві отметки, от одна, от друга. У нас по яку це так провіряти, ну закручувати ж треба. Ну да, вона сразу якось іде. Типа як наїзка. О, а ну так ровненько. А нас ждем. Він стоїть ровно і викручуємо. А, та тут немає, виходить, нічого, воно ну, сухе. А, немає там, да? Туди заливати, походу, треба лійку. Вот так сюда же заливать, походу. Ну да. Так, сейчас тоді все зальємо і будемо запускати. Так, друзі, залив я масло. Да, дійсно там не було масла, я, то просто жирний був щуп. Залив по отметочку, як і указано в паспорті. І залив бензина, ну не знаю, літрів 8, мабуть. І пробуємо запускати. Єдине, що я не пойму, я вже зрозумів, що Оця, е, а ну якось покажи. Оця кнопка це на запуск. Ну, за, Запускаєш, ось включаєш і і дергаєш стартер. А як включати, іменно, щоб йшло напряження, мабуть, оце воно. Ось автоматичний виключатель. Він сам типу, від перегрузу виключається, я так розумію. 100%. Більше тут нічого нема. Це розетки, ну і таке. Коротше, пробуємо. Я вже його підкачав. Ну, з Богом. Часи! неправильно. Я закрив воздушний воздуховод, а зараз відкрив і почало робити нормально. <coughs> Запускається дуже легко. Запускається взагалі з півтичка. То я дійсно тож, як бензопилу закрив, подергав, запустив, а потім відкрив. Ну, ну поки поймеш, воно ж все перший раз. Все, от зараз А, надо же включить. Че я включил? А, эту, наверное, опять надо. получается заслонку, получается заслонка закрыть и открыть, вот. И сейчас вона на серединці. Вот я открыл, все, уже нормально. Вот, закрыть, открыть и ось. А я, да, все правильно. Ну а так, а це Включать ну, напряжение. Сейчас я болгарку попробую включить маленькую. Средняя болгарка. Но все равно ему надо чуть-чуть поробитися, щоб він більш-менш розробився, тоді пробувати включати крупорушки дві штуки. Ну я одну включу, а потім другу. А так болгарка робить. І також перевіримо паркетка. 2300. 2,5 2 кВт 300 Вт. А газу ну, воно десь додається чи ні, неізвісно. попробовать подрезать. ніфіга, включається. Срабатує предохранитель і відключається. Ну це мощна паркетка. А там же дві розетки. Може ти мощнішу надо? Та ні, то така сама. Ну давайте в другу розетку. Отключилось, выбило. Ну, наверное, здесь есть газулька, что добавляется или нет. саме газує. Ну, получается паркетка під нагрузкою 2300 в натяг. Пробуємо болгарку цю. 2 киловатта элементарно на легке вообще. Вообще. Вопросів нема. А тепер тяжова артилерія. Крупорушка. Так, друзі, оця крупорушка, якою я пользуюсь в основному. От тільки цією. Оце все набито нею. От мені саме головне, щоб вона робила. Я в основному із за неї брав такий генератор. Насоси, понятно, вона потягне. 300 Вт тут, там 700, вона їх елементарно потягне. А тут... Ну що, будемо пробувати. Зараз запущу. Так, де тут? Перекриваємо цей сюди. А цей включаємо. Тут поки не вдобно, я то потім переноску зроблю, все зроблю. Просто що не все зразу. О, так. Чик. Я набрав два відра пшениці. Ну, обична пшениця. Зараз спробуємо. А, ніфіга не запускає її. запускає. не хвата на запуск. Вот она так. Аж здесь. А ну сейчас запущенную попробую включить. А так робот, все. Не хватает именно на рывок. А так работа. Все. О! Надо розібратися, що вона не работает именно на старте. Кто из вас понимает, именно что ей не хватает на старт, може поміняти якийсь оцей е, э, конденсатор. До старта не хватает. іменно. А так работа четко вот. Отлично йде, хорошо. А стартануть може єдине попробувати веревкою стартануть, а тоді включати. Ну щось таке треба, коротше. Якщо двигатель крутиться, ще не остановився, я включаю, воно нормально підхватує, а так. Вот, Зробимо від генератора. Все отлично, все хорошо. Все супер. Масло, но. Ну не вистачає на ривок. Надо... Ну я думаю, хтось напише, хто розуміє, чого не вистачає. Що треба для чого? Щоб запустити. Получається сюди, так отлично робить все. Зараз ще маленьку провірю Чи буде робити? Так, все, воно заканчує вже. Ага, все. воно саме крутиться, я сейчас включу, воно запуститься елементарно. Ось включаю крупорушку, пока вона чуть-чуть крутится. Нифига. Ніфіга, вона не запускається. А як запую, ну коротше, ви поняли що. Зараз пробую здорову. Ну як, вона менша. Ну тут двигатель мощнее 2,4. Не, хай так. Вот так. А ну пробуем цю Já zabou o Titão. Me conta é mas cheio, zabou os надо дать ей газу и запускать. Сейчас я... Я тут включу. Почти, І того, що ми маємо? если она запущена, крутится крупорушка, и я включаю, воно ну, запустило, підхватило, і все, дальше работа. Получається, не вистачає пускових оцих ампер. Вот именно на на старт двигателя. Це я так понимаю, пускове. И так само тут воно починає, но не хватает тут, тут движення. там из крутявих електриків, спеціалістів, бо я такий по электрике тяпляв. Хто зображає, підскажіть. Я вже зрозумів, що якщо його хорошо розкрутити, от як цей був, крутився, і включити генератор, да, воно підхватився і робить. А іменно на пуск. Треба якийсь, наверное, може трансформатор або ще щось, щоб більше мощі дало іменно в цей момент. Получається так. А так на болгарки, на насоси, е, болгарка середня. Я не знаю, здорово пробувати чи ні. Ну, коротше, здорова в мене така ж, як і ота паркетка, там, мабуть, 2 з чим то Коротше, ота, отакий єдон. 3,3. Якщо брати менше, допустимо, брати там 2,5 кВт, 2 кВт, то взагалі діло не буде. 2 кВт, навіть, мабуть, середню болгарку не потягне. Лампочку. Ну, лампочки, да, а насоси таке, ну і насос потягне. У мене то він на насоси хватить, ну я думаю, я розберуся з хропорушками і побалакаю з дядь Вітю електриком освятим, він біля мене живе, що мені міняв тут який конденсатор на 20 мікрофарад і побалакують, що не вистачає, що він мені скаже. І потім вийдемо на зв'язь і попробуємо все-таки, може що підділаємо, переробимо. А так генератор менше навіть брати не стоїть. Якщо людям по-любому треба насос, телевізор, холодильник, це все, то я думаю 2 кВт слабий, 3 хоча б. Ну я вже зрозумів, що 3,3 кВт тут е, реально хоч би 3 було. Ну от реально, хоч би 3, там 2,5. А так треба розчитувати. Якщо 2, то хоч би 1,5 там було. Якщо кВт, хоч би пів кВт. Ну і десь так. Поэтому мені, ну, саме, звісно, гаряче е, переживання моє, це воду як набирати. Воду, воно набере, насос елементарно воно запустив, вони слабенькі. А от іменно крупорушку тепер разберусь и потом скажу вам, выйду на связь, сниму ще ролик. А так, ну що, генератор хороший, ну бабла стоїть немало. В кого останні гроші, то поки перекашляйте без генератора. Тому що ну, це не маленькі день. От даже я, ну хай ми взяли китайський там простий. 22 е, 300, дай, 22 300. Там то були по 21 і по 20. Ну це не малі гроші на даний момент в Україні. Це здорові деньги. Ну отак. ну купив, купив уже ж якби. Хочеш не хочеш, плач, не плач, <laughs> а вже купив. Ну, воду то по-любому треба набирати, ну а це з корпорушками розберусь. Ну, А воно так починалося, як да, крутиться так. Ну не вистачає йому. А якщо підхватив, все, ну ось я ж пробував. І в мене виставлена подача пшениці так само, як і на обичному токі, на електриці. Тобто в мене по одній метці. Нагрузка йде, пшениця, воно дробить, елементарно, все хорошо, навіть різниці ніякої немає. Но може навіть краще круто, ніж на світу, тому що це ж видає більше, ніж 220, вона 230 вроді би написано. А так розберуся, все, прикину, що к чому і я думаю, щось придумаємо. Щось тут зв'язано з пусковими токами. Там пусковий треба більше. Так що, друзі, так. Поздравте мене з покупкою. Все хорошо. І все отлично. Ну, кропорушки ми не запустили. Показую, як є, щоб другі, може там хто планує, будуть знати. Ну таке бетономішалка буде робити, да? Від генератора. Таке все то буде робити. Оце мені. Оце і то ж тут півторушечка, півтора кілата, воно слабе, головне пустить його. Да, Боря, ти теж переживав, чи пустим, чи ні. Іди слюною не капай на генератор, іди. Слюни течуть. Все, всім спасибо за внимание, всім пока.